milango iko chini ya kiwango. Maelekezo ya serikali ni hardwood, mmeleta mbao nyepesi laini. Leo wenyewe mnakaa mnasema kweli milango haifai, na mimi naiona haifai kwa kuitazama tu, haina thamani ile ya fedha ambayo natakiwa. Mnataka kubadilisha, sawa. Nani anagharimia milango hiyo mingine ambayo tunabadilisha? Hatuna jibu. Maanake hapa tunafanya kazi kwa fedha ya serikali mara mbili. Fedha ya kwanza imeingia, imepotea kwa uzembe wenu. Fedha ya pili mnatoa serikalini na miradi yenu yote haijakamilika. Maana yake ni nini? Mapato ya ndani amkusanyi vizuri. Kwenye mapato ya ndani mmepeleka asilimia tisa tu kwenye miradi ya maendeleo, 31 mmetumia matumizi mengineyo, 10% mmepeleka asilimia sita tu kwa kule, kwa, kwa sababu kule ambako milango ile iliyokuwa imeletwa kwa mara ya pili ilikuwa imeshafungwa, hii milango ikawa haina haina pa kuipeleka. Lakini kwa sababu hiyo, wakasahau tulikuwa tunahitaji kulitumia jengo hili, tukasema basi, hebu tuifunge hii milango kwa hapa. Kwa hiyo milango ni ile ile ya kwanza, hii ni ile ile. Kwa hiyo hizi mnaleta milango mingine Ndi. kwa gharama ya nani? Ndio hoja yangu ya, mkan, ya huyo mzabuni alileta hiyo milango au mnamlipa mwingine tena? Hii ni hasara ya serikali. Tunataka hilo jibu. Sasa natoa maelekezo gharama za milango hii ambayo tayari mlishamlipa mkandarasi mzabuni, sawa, kwa fedha ya serikali, akaleta milango ambayo iko chini ya kiwango kwa gharama zake mwenyewe bila kutoa hata shilingi moja ya serikali. Hatuwezi kuwa tunatumia fedha ya serikali mara mbili mara tatu kwa kazi ile ile ya milango, haiwezekani. Ni matumizi mabaya ya fedha ya serikali, na wakati miradi haijakamilika na wananchi wapate huduma. Kwa hiyo gharama hizi za milango hii ni kwa gharama ya mkandarasi au mzabuni mwenyewe, sio kutoa own source wala kutoa sehemu nyingine. Na nyinyi muhakikishe hii milango anaibadilisha kwa gharama zake, na sisi tutafuatilia kupitia vyombo mbalimbali. Tukigundua umetumia fedha ya serikali kumlipa tena huyu, kwa kweli nafikiri tutakuwa hatukai sawa sawa sawa sawa. Lakini la pili, muhakikishe milango inabadilika ifikapo tarehe 30 Machi mwaka huu 2023 kwa gharama za mzabuni mwenyewe atajua anapata wapi fedha, ili na nyinyi muwe salama, ili na nyinyi muwe salama kwenye nafasi zenu, lazima milango ibadilike.